boy. With a big crew. Now he on the mic. So you freaking what? Tell me what, tell me what, what, what? Deixa andar con la crew, para il gioco my friend Tegra bar con uno homies alla compra tra black Hagen grind till contra double sample La mejor flower, DJ knowledge kick ideal Sino tu mi queda inestable Pero no me soy tú tus FL when I tu life No más que cambia de estilo si me guío por my feeling guys No le tiren más, mejor dale más swing libertad Shoot your best, pero manténelo real Escuche Biggie and Pony, mi libertad El líder vive de inventar promesas sin ni disparar uh. No invierte el cash, no invertí solo idea. Mejor sigarte todo cuando llego al final Mi material, mi y dice de mi plazo Por las siete tanto por argumentar Siempre algo para comentar, igual que calcular cuando callar Speaking the truth, right on the spot Living proof de que se puede llegar Yeah, from bottom to the top Disciplina, el tiro y casualidad Making the right choice every time When I'm wrong lo llego a arreglar What? Wow, Hear this shit. Smoke that up Very shut it Yeah. Lo mantenemos low key. Somos top players, cero belong Lo mantenemos low key. Somos dos players, cero belong Tanto Yeah. Tanto patria por tele, mitad, mis F1 Santa Pola, Dora, la F1 Llegando sobre la hora, avance seguro Llama el boss de la otra zona de también bien que somos me queda poco tiempo y necesito puro del flows Puro empeño serio puesto a motivar yo asumo los riesgos por el premio mayor Saludo con respeto aunque te dejen que yo Cago el point cuando no hay más calls Al son de la tarde cuando cae el sol Maratón de ciphers, and painting walls que capaz de cromarte un vagón, minutes ago Comiendo rock con licor para pasar el bajón Pensando en ese sample que se me escapó Tramando el corte justo para que saltes de sillón Si no me rescató de la coche al pabellón Desde acá me informan, estoy al tanto de todo Donde y cuando pregunta cuando los shows Bajando las dosas y canto mejor Ni siquiera saturó pero partí la alta Boss, subo el valor de la obra, el oro se cobra No lo tengo en el cuello, menos en la alfombra Me hice un hueco desde la sombra porque suelto bomba y le meto comba Son estos sin me molesto cada que me encuentro Luego me cambio, en breve vuelvo a hacerlo Al hombre muestro aquello que detesto Ciclo infinito, alumno y maestro Estas partes no se encuentran en el restaurante En los bonos se compra pero se cuesta Muchos hablan de lealtad y no vieron ni una muestra Si sus veces ven pasar, la mesa está puesta lo mantenemos low key, somos top players, cero bolonqui No mantenemos low key Somos the players, it'll belong to It's late, not bitch Okay, listen to it, shit Can I tell you what you feel? Consumo kind, all my nightmares Cero kindness a la hora de pecar Sutileza pero guapo Belleza encontrada en el contraste El tácito alcance huh, ah, Not gonna tell, got you if you got me Ojo bloque si no vos cagaste Hope oh, to God nobody phones it That means bro, la calle no te da más chance when I'm smoking, no question is It's Big as fuck, in my words, they come from so far Rising up, I'm llegando a los other stars Shining so bright that the struggle doesn't matter now Oh, entre pregúntate de los ideal En mi crowd house sentimos el mar Wow, capar el río porque lo mío van de quemar Outfit ideal, from the feet to the top Don't be a man, give me things street running like in my track Make me wanna spit in the night Maybe with some seeds or some rock by mine, Conseguí deals de mil, en menos de diez mil Chito, todo chill chico Behind the table el labor es más rico Imagínate que en el under lo triplico Cause I know the right way. Melancholy and bros, I on the backyard Now all these kids are getting mad Beat and please play better next time Otro track, Mac, de BCB Quanto sabrán cuando llega el día que me recibí So many ways to sound like shit Yeah, you found one En la que queda como el magia Clean and loose, more than king Yeah, feel the blues, full the name Yeah, free and loose, super near Yeah, gin and juice on the beat Whoa, we keep seeking for duda Dreaming entre respuesta que puesta como escultura Energía pura, respuesta por la luna Cuesta arriba, espera que en Ivana, sonrisa muda uh. Damn, shit, hear this shit. Whoa, whoa, whoa, whoa. Remember back in the days, pateando hood, learning the ways. Nadie cuestiona mi place. Porque no llegué por nombre ni por gente que no ve. Only for the fe, el honor que mueve mis pies. Eh. Me siento puñal y no puedo todo. Feel so scratches from som en lille squatcher som beaterne Ser du spriterne Besætter essens, render du ringtone cookie fix en essens i dem i swing kommer en grip Seek knowledge from the street Dreams kalder scenes, little kids como sidst, går rolling mix already Par dem bettes kicks Todo beat y sigo con algo para decir invicto Vivo sin dolor, equilibrando signo Estricto si hablamos de elegir ritmos Mis dirigirnos The real es el más digno Nací listo, ready to die rico Gibson, No sé si seré un basilisco Pero son dos piedras en mi distrito Matando por un 25 a los 20 y pico 40 mil ante las 5 empieza el rito dejando atrás la mitad del circuito Trazo lienzo con puro virtuosismo Palabra santa flow porque me sigue el ritmo Le gano por IQ, puro temple joven pirlo Mi misión, saltar al precipicio yeah. No lo veo pero siento piso Ondas cerebrales del prospecto liso No entenderá la inmortalidad de la letra que te afirmo Criminal moves, fakir oculto En el ranking los puntos son el tag del culto Conduzco el lápiz por un frágil conducto puro rap sin básico recurso Llantas que se calzan pa' concretar esos moves En la esquina hay campana controlando desde el roof Zero proof, un cabo suelto que esto ataúd Only truth, la mentira no dura en el hood Solemne calma mientras carga los paquetes Encara la muerte solo por 20 gambas De tantas que cometen varias se comprometen Nada la suerte, hagan varias fuentes No se sabe que la cuente Navi on the mic Caminando buscando libertad Sacando el que la quita Acercando a que Vivo solo para poder más, Mi realidad entra para volverme mortal Caminando por libertad Sacando el que la quita, acercando a queda Vivo solo para poder amar Mi realidad entra para volverme inmortal Vuelvo fresco, libre del peso muerto Cambié de perspectiva justo a tiempo Ojos abiertos, miro los cuervos Por fin observo, querían comerlos Siento la plenitud del fuego ardiendo, con exactitud mi corazón latiendo de aire pasó el viento Sometiendo la barbarie que iba creciendo Talk is over, let's get older Along with all the love that entonces Letting go of the weight of my shoulders I can work now with no problems Sonrisa fría de dientes chirriendo No me querría si no te que miento Yo quería saldar cuentas pendientes A ella solo le importaban sus pendientes Deprimente, mente deprimente primera, aviso Contra la que quedan que yo sigo limpio Entrené la suela, sometí el piso La suerte nunca llega y no la necesito Experiencias cuentas al filo del fucking Contra las cuerdas, terminaron on my wrist Taking back the wrongs that I did Retirarse es desistir, resiliencia resistir Inside the walls of your desires We traps is like the death of fire I understand those lies like a science And what they told me feels like I'm dying, dying ni en el cuello ni en los dedos Actitud ambigua ante esta vida que no quiero Abrazando la desidia, así duele menos A falta de caricia, mister y frasco lleno Caminando, buscando libertad Sacando el quita, Vivo solo para poder más Mi realidad entra para volverme inmortal Caminando, buscando libertad Sacando el que la quita, acercando al queda. da Vivo solo para poder plomar Mi realidad entrar para volverme inmortal What? the beats on the track. You're gonna listen to this shit. You're gonna sound it hot. We're gonna do it okay. We're gonna clap. Auténtico, versos los traigo de la fuente Vertiente en la que caigo y me siento muy presente Diverso gente me encaminan hacia la muerte Sin protestar voy confiado hasta que me lleve la peste Qué fuerte este sol que no pega en la nuca Soy el que lo saludó, me llena como ese bomba el entendedor de la manera oculta de romper ese boom mi palabra tan cruda Paciencia, feel like Buda, rumbo la iluminación Dibujo runas en mi mente, suerte de Salvador Carencias sigan brunas en mi barrio, yo les traigo amor Produzco una canción para llenar más hollow soul Break the drums, jinete del verbo, juegos de Big Pong Ese es mi don, same shit, haters piden redención Ya lo el jefe y sienten terror El que entre rieles te enseñó Rehén the words, they make it work Rehén del work, huh? Fuck Listen to this shit and talk To your friends, negro Niggas, pick it up se vean mapa Navi beats on the track Hear the shit out, yeah Me la paso fumando, estudiando y llena el estudio No hay caso, el tiempo pasa más rápido que mercurio Relojazo, no me da el horario Equivando infortunio, avanzando hasta el final No me quedo en interludio Cansado de tropezar, di la vuelta como Julio y alcohol para evitar el desastre. Mi fe murió para renacer como hambre y según Dios solo vivió por arte. Intrépido me adentré para ensamblarme. Conexión inexplicable con drumkits o oh, beatbox me enamoré de los samples. Fucking tos, necesito más aire. Oh mi Dios, no tengo más tan shit. Sexigt jag kan perdonea mi familia Por tanto bloquean amor con su biblia En mi interior solo existe una insignia Tac debe se ve desde el norte a la familia Ni hablo si no vale la pena responder Tiritando y caminando hasta el amanecer girl no cede así como debe ser Que mal que viene no lo hace por placer God damn, voy a pasar el largo Voy bien, voy pinto patear el barrio Soy fresh, voy tarde pero llegando Fuck que me recibieron freestyleando Se están pasando que second dos no Noche de largo, we diga alcohol Tragos amargos, camado el dolor Seguimos disfrutando hasta que salga el sol. Somos del Northwest y ellos dicen no way. They feel like Conway, must be a God's plan. I'm like, oh my gosh, Drake has a Josh. Don't wanna be both, I wanna be yo, no role plays. Buscando ese son que explota el mejor place. SB, anotate ese nombre. Con el Telly le damos el doble. Fuck them.